1, 2, 3, 4, 5. Marka. Siguran da je Marka. Marka siguran? Bravo majstere. Svaka čast. Svaka čast. Ćao majstere.